mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi aho tugiye kuraba icigwa kidasanzwe guca mu itanure ry'umuriro kugira ngo ushike mu birimba guca mu itanure ry'umuriro kugira ngo ushike mu birimba ariko imbere y'uko dutangura icigwa cy'uno munsi nkundira mugenzi twishyire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntirihabwe icyubahiro. mwami tuje imbere yawe tugiye kwiga icigwa kidasanzwe turakwinginze mwami aba ari utuyobora dutahuze icyo ijambo ryawe ritubwira mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko turiko turakurikirana igitabo cya daniyeli tugeze mu gice cya gatatu cy’igitabo cya daniyeli ariko kandi ni n'igice ca kane c'iki kigwa turiko kidusobanurira igitabo cya daniyeli eh, bari abasore bane yari daniyeli shaduraka meshaki na bendinego tumaze kubona b'abaheburayo bavugwa muri ino nkuru ya daniyeli bano basore mu gihe daniyeli yari ahegeje gusobanurira umwami nebukadinezari inzozi yari yarose kandi daniyeli akaba yari yakoze n'utwigoro twinshi dushoboka nk'uko yabiyobowe na muhemu yera akamenyesha umwami Nebukadinezari inzozi yarose nuko zisobanurwa bibiriya ntago itwereka igihe ariko haraciye igihe hagati ya za nzozi no gukora igishushanyo umwami nebukadinezari muri daniyeli igice cya gatatu yaciye akora igishushanyo kibaje mu inzahabu ntabwo bibiliya yerekana impamvu nebukadinezari yakoze kino gishushanyo yamara mu by'ukuri nk'uko ubusobanuro bwa bibiliya bubyerekana daniyeli yari yabariye umwami yuko ubwami bwiwe bugereranywa n'inzahabu kandi yuko inyuma y'ubwami bwiwe ubwami bwiwe buzohangura maze bwategerezwa guhabwa abamedi hamwe n'abaperesi nta nkeka yuko umugambi uhambaye wa nebukadinezari wo gushyiraho igishushanyo kibazwe kibajwe mu inzahabu byashaka kwerekana ukuntu nebukadinezari yikunda kandi yashaka yuko ingoma yiwe itazohangura bagenzi ndashaka ngo mutahure neza uno mugabo nebukadinezari nebukadinezari yari yararabwe imana iramubona kubera yuko uno mugabo nebukadineza yarafasha abandi ashaka umuntu arenganya yari yarabaye igikoresho cy'imana mu guhana amahanga mbere yaranabaye n'igikoresho cy'imana mu guhana ubwoko bwayo bw'abisirayeli mu kubunyaga no kubujyana mu gihugu ciwe ari nyagano ariko kandi bagenzi ndashaka ngo mutahure hano hantu nebukadinezari haruhande y'ibyo nawe yari yaraguye mu ikosa ryo kwiyemera kugeza n'aho arondera kwishyira hejuru ku buryo avuga yuko atayindi mana ihari ishobora kwigereranya nawe cyangwa yigereranye n'imana zari zihari hariya mu gihugu cya egiputa bagenzi ba daniyeli shaduraka meshake na benerego bahamagawe gufukamira igishushanyo gikozwe mu inzahabu giteretswe mu kiyaya cy'idura ijambo idura birisobanura iki ryari mu rurimi rw'aka ryari mu rurimi rw'ikiakadiya bisobanurwa ngo ikibanza kizitiye gitanga ishusho yagutse y'ihema ni kuvuga ngo hari ahantu hazitiye hagomba gusengerwa ariko kandi ntihasengwe imana yo mu ijuru hagasengwa igishushanyo kibajwe mu inzahabu kandi nk'uko umengo byari bisanzwe bimeze itanure ryari riri ngaho kugira ngo abantu batari gukurikiza itegeko ry'imana nako itegeko ryatanzwe n'imana atariyo itegeko ryatanzwe n'umwami nebukadinezari bateregwe muri iryo tanure ikindi kintu twobona ngaha ni ubwahe harakoreshejwe kuvuza ibikoresho bitandukanye ibyo bikoresho byakoreshejwe ngaho nabyo bisobanura iki ni uburyo bushasha bwo kubaho ibyiyumviro bishasha ngo duhebe ukwifatanya kwacu n'ubutware bw'imana nk'uko bivugwa mu ijambo ryayo ndashaka ngo dutahure impamvu cyane icyo ikiyaya kidura gisobanura mwa kino gihe cyacu maze kandi duce dutahura n'icyo ibikoresho byavugijwe kiriya gihe bisobanura mwa kino gihe cyacu twongere dutahure n'igishushanyo mbere twongere dutahure n'umwami ubwiwe mu by'ukuri igishushanyo cyateretswe mu kiyaya kidura hamwe n'umwami nebukadinezari byari bifitaniye isano kubera yuko gufukamira icyo gishushanyo byangana no guha nebukadinezari ikuzo n'icyubahiro ibihe n'ibihe ariko kandi ikiyaya kidura kigereranywa ahantu ho gusenga mu gihe abantu b'imana bagomba gusenga yesu kirisito amasengesho yabo akaduzwa agashika no mu ijuru abantu uno munsi bariko barahamagarirwa mu migigwa yo gusenga kutariko ibikorwa byo kuvuza imyironge n'agashako k'ingoma n'ibindi bikorwa byose ni ibintu satana tubohesheje mu inosi ibihinda ndavuga ubutunzi ndavuga abagore cyane abakobwa ndavuga amareresi amaradiyo hamwe n'ibintu byose tugenda ducamwo bidukururira mu kwiyegurira ibikorwa bibi bizimije ndavuga ubukene ndavuga hamwe n'ibindi bino byose nk'uko shaduraka meshake hamwe na bendenego bashoboye gutsinda niko natwe tugomba guhangana nabyo maze tukanesha igishushanyo cy'inzahabu hamwe na nebukadinezari byose byerekezwa ku gihe mwibuke yuko nta tandukaniro ryari rihari hariya ku byerekeye iby'intwaro hamwe n'ibyo gusenga wasanga ari ibintu bifatanye cyane ni kuvuga ngo mwa kino gihe Nibukadinezari hamwe na kiriya gishushanyo byose biragereranya inkomezi za gikristo haba mu by'idini mbere n'inkomezi za gipagani haba mu bya politiki zigomba kwishyira hamwe kugira ngo zishyire ko zishyire amategeko ahambaye ku bwoko bwera bwemeye kwiyegurira yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu twisunze iki minsi cya gihanuzi turi mu minsi ya nyuma y'amategeko y'isi bya johani igice cya cumi na gatatu kirabyerekana neza yuko icyo gikoko kigira ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano na bashigwa cy'ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyanjye mu ruhanga ibyayishure yohani igice cya cumi na gatatu ku murongo waho wa cumi na gatandatu imice itandatu y'abantu niyo ivugwa ko yahaye icubahiro igishushanyo cy'igikoko aboroheje n'abahambaye abatunzi n'aboro abidegembya n'abagurano mu by'ukuri igitigiri ca ca gikoko ni amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu kandi byerekana gatandatu kandi ibikorwa by’icyo gikoko ni bitandatu bikora ku bantu bari uburyo butandatu aboroheje abayihambaye abatunzi n'aboro hamwe n'abidegembya n'abagurano ni kuvuga ko dusomye muri daniyeli igice cya gatatu ku murongo wa mbere duca tubona yuko bifitaniye isano twese hamwe dufise twese inshinga ridasanzwe ku biri ko biraba iki gihe apana gusa yuko bigarukira mu gihe cya kera mu by'ukuri iyo dusomye bibiliya naho bari bafise ibyicaro mu bwami naho bari baragiriwe amahirwe yo kumenyana n'umwami ntago bahisemo guhemukira imana uno munsi abantu benshi barahemuka kubera kwanga gutakaza ubuzi abantu benshi barahemuka kubera gukunda ibyabo n'ubugingo shadura kamishaki na bendenego no misore yahinduwe na yesu kirisito ntago yarabye ngo ihagarare gusa ku kubera yagiriwe amahirwe yo gushika ibwami yaba ari biteguriye gutakaza buri kimwe Hako maramaza cyane bogwa mu ikosa ry'ikizira kwa buno bwoko bwari bwarataye umurongo yamara buno bwoko bw'imana bwobwo bwa bano basore batatu bwarakomeje kugeza ku munota wa nyuma hari ibintu bikomeye abarezi bareze bano basore batatu ubwa mbere ni umwami wenyine ubwiwe yashize abo basore ku butware bwa baburone ni kuvuga ngo umwami nataramuka afashe ingingo ikomeye azobashyigikiye abo basore ubugira kabiri abagabo b'abayuda ntibakoreye za mana z'umwami kandi ntibasenze cya gishushanyo gikozwe mu inzahabu umwami yari yashizeho daniyeli igice cya gatatu ku murongo wa cumi na kabiri ibyanditswe byera bivuga ngo igihe umwami yari yashangashiwe igihe umwami yahamagaye bano basore yababwiye ati kumbure wosaga mutatahuye njyewe wicondi. ibi rero tuba turi ko turavuga bizoshika ati rero ndabahanuye kubera yuko bari abasore batojwe bahisemo kwihorera bagenzi nagenda babwire ngo igihe uba uri kurarengana si ngo wisobanure igikorwa cyo kwisobanura yewe muri ko murandenganya yewe mwebwe murandenganya ni ibikorwa bituruka kwa satani igihe yesu yari ari kwa piratu yarihoreye bagenzi tugomba kwihorera ino misore yari yihoreye bayisubiza aho imbere y'igishushanyo cyari kiri bongera bavuza bya bindi nyine ni kuvuga ngo nawe isi ikomeze kugira ko influence barategera barabura yuko abasore bafukamira icyo gishushanyo maze umwami arashangashingwa nimurabe imvugo ya nebukadinezari daniyeli igice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatanu none kandi niyihe mana izobakura mu minwe yanje yavuze ngo mbega imana yobakiza mu maboko yanjye yobiyahe nyamara bano basore bobo bisunze uko bari bazi imana yabo bishyuye bavuga bati asangwa ariko bimeze imana yacu dusabye ishobora kudukiza iryo tanure ry'umugenzi uhinda kandi ntiyobora kudukiza mu maboko yawe mugenzi ariko naho bitoba bityo umenye mugenzi ko tudashobora gusaba imana zawe canke ngo dusenge icyo gishushanyo cy'inzahabu uhagaritse daniyeli igice cya gatatu ku murongo wa cumi n'indwi hamwe n'umurongo wa cumi n'umunani igihe shaduraka meshake na bedenego bari bari mu itanure ry'umuriro umwami imana yaramwiyeretse maze aritegereza abona noneho habonetsemo irya kane aravuga ngo kandi wagira kane asa nk'umwana w'imana yesaya igice cya mirongo ine na gatatu ku murongo wa kabiri haravuga ati niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe kandi no mu nzuzi ntizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha n'urubeya ntirukubabura bagenzi abantu benshi barashika mu bihe nk'ibi byo kugeragezwa yamara bamwe irabarokora abandi ikabyihorera bano basore bari barize neza ukuntu yesaya na zakariya ibyabashikiye ukuntu bishwe n'abami bapagani niyo mpamvu bano basore bavuze ati imana naho itodukura mu itanure rya umuriro si kuvuga yuko itabishoboye irashobora kudukiza iryo tanure kandi iranabishoboye irashobora kudukiza ikadukura mu maboko yawe kiretse gusa hamwe byerekera nebukadinezari yagize ugukomantaza umutima gukomeye nebukadinezari igihe imana yaha abana basore ubushobozi budasanzwe bwo kumenya ubwenge kandi bataririye ku meza z'umwami akaba aribo babo ba mbere nebukadinezari yari yaramaze kugirirwa amahirwe abiri yo kumenya neza ndakekeranya ibyo imana imwifuriza ko yari yaragize amahirwe ya mbere igihe baga basore babaye aba mbere kandi batariye ku byo we wajya ko bakamwenyesha yuko imana ishobora byose yabibashoboje mbere kandi n'igihe daniyeli yamusobanurira icyo inzozi yari yarose mu gice cya kabiri cya daniyeli daniyeli yari yamwigishije neza yuko hari imana ishobora byose nebukadinezari arabirenga ko ibi bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga ko abarongozi bo mu by'idini mbere no mu bya politiki bamwe bamwe na cyane cyane ku bakuriye idini rya gikristo ryaguye hamwe n'amadini amwe amwe ya giprotesitanti naho abwirwa iby'ukuri abenshi bararonka amahirwe yo kumva iby'ukuri imana irakora utwigo twinshi dushoboka kugira ngo abantu bose baburirwe yamara bakomeza gukomantaza imitima kubera yuko bashize imbere kwishyira hejuru kubera yuko bashaka ngo ijambo ryabo aba ariryo ryumvirwa iry'imana ryoyo ryirengagizwe imana ivuga ngo nicyo gituma nemeye nk'abarungikira ubuzimire bubakoreramo. iteka ryose nk'uko byari byari bimeze mu gihe cya niko bigomba kumera no muri ino minsi ya nyuma abantu bagomba kwemanga guhitamo gusenga imana haba mu bihe byoroshye cyangwa biruhije ariko kandi bagenzi abantu bagomba guhitamo gusenga imana mbere n'aho byoba bisaba yuko batakaza ikintu kimwe cyangwa bibiri mbere no gutakaza ubugingo bwabo bagenzi muri ko murategera kino cigwa ndagenda babwire yuko kuba kuba dinezari, yarafashe ingingo kuba nebukadinezari yarafashe ingingo yo kuguma ashindira kugeza n'aho ashyiraho igishushanyo cyo mu inzahabu kandi yari yarigiriwe amahirwe yo kumenya yuko hari imana iruta byose bagenzi niko no mwa kino gihe abarongozi gito bo madini yaguye bagomba gushindikira bakaguma ku binyoma byabo kandi babizi nebukadinezari yafashe ingingo yo guta inzirakarengane mu muriro niko bimeze no ku bwoko bwa nyuma ariko kandi impamvu shaduraka meshaki na bendinego batsinze ni uko bari bafise ukwizera igitabo cy'abaheburayo igice cya cumi na rimwe kiratwigisha neza yuko impamvu daniyeli yatsinze hamwe n'abandi bo muri bibiliya ni uko bari bafise kwizera iyi jambo ry'imana turyumvise ariko ntidushiremo kwizera bica bitubera iby'imfabusa aho nyine mugenzi n'igihe cyawe n'igihe cyanjye cyo gushyiramo ukwizera n'igihe cyo kuraba amaso yacu tukayashyira kuri bano basore batatu kugira ngo haba hakomeye cyangwa horoshye twabe dufise umutima wo kwizera umutima wo kumva yuko twotakaza buri kimwe cyose ariko izina ry'imana rigashigwa hejuru genzi ko urakurikirana ikiganiro cy'uno munsi uhamagarirwa kwizera nibyo ibyavuzwe byose bigomba gushika ariko tugomba kwizera yesu kugira ngo adufashe gutandukana n'icyaha kubera iki mvuze gutandukana n'icyaha ni uko nzi neza ntakekeranya yuko icyaha kitazokwamaho hego icyaha ntikizokwamaho vuba bidatinze yesu agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ububiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe yamara abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icyaha bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu yesu kirisito izere yesu kirisito bicitwa uno munsi mugenzi mwakire ijambo ry'imana